job, good job, uh, job. Fuck, man. When did the bushy get so big? Yeah. No problem. Uh, those kicks, I think, are the hardest I've ever taken. Oh, I feel like a bloody piano dentist. Oh, oh, tomorrow I'm gonna wake up feeling like a fortnight in a bad balloon. Yeah. The bushy's very strong now. Uh, man, and he's powerful. And he fights with his heart. Uh, well, I mean, it's admirable that he fights with his heart, but it's stupid. Admirable nonetheless, because I fight with my brain and with an underlying hatred of the British Conservative Party. But mainly I fight with intelligence, which is something that pretty much every wrestler doesn't have. Uh, man. Right. I'm the dark horse. Is it in the Japanese media? Like, ah, yeah. Zach, not the favourite to win. What's wrong with these people? Open your curtains and look out your fucking window. The dark horse. <laughs> the dark horse. I've won championships in every fucking continent in this world, mate. This cup is mine. Right, on the subject of horses, Japan needs to stop bloody eating them. Zaka. <sighs> Yeah. I need to go ice all of my body and myself. Okay. Right. You tell him what's what. You tell him. You tell him. Right. 見ての通りだよあ見たかおいほぼ満場一致のいぶしコールの中でよおいあいつは一人で戦ってんだよおい一人でよあいぶしコールの中で戦ってんだよおい異国の地でよあ俺もみたいなのがよ一人よいてもいいんじゃねえかおいおいあいつの意地がよあいつの本当の実力がこれから開花するからなおいまぐれでも何でもねえよ内藤いぶし次は真田まぐれでも何でもねえよおいあいつはよチャンピオンなんだよなすでにな チャンピオンだけど乗り込んできてんだよ、はい、次のベルトは狙ってるからここに来てんだよ、はい、真田準決勝かいいよ、ああかかってこいよ、はい、ただな何度も何度でも言ってやるよ真田次はお前だよ You just tap out! 言葉にならないですね 弱気とかじゃないですけど本当にギブアップはしてないですしてないけど、まあ、あれは逃げれなかった、まあ、全てはやっぱり今までやってきた、まあ、ユンさん、まあ、30年ですか分かんないですけどレフリーが ジャパンとニュージャパンカップはもう終わったのかっていういや本当残念でならないはいザックやっぱりザック・セイバージュニアすごい進化しますよはい全身が本当に痛い、はい はシングルで押したいという中では2回戦敗退という結果に終わったのでいかがですか、はい、いやもう悲しい申し訳ないいや今回そのパンフレットとか表紙にしてもらったり いろいろそのファンの方に、まあ、絶対優勝するんだよっていう押されたような気がしたんで、答えられなかったら本当に残念だなと。はい、本当に申し訳ないですね、本当に悪いことしたなと。でも別にこのシリーズが終わったわけじゃないんで、 したから目標を変えて頑張っていきます、今日はでも本当にダメでしたねはいああやばかったですか、はあ、一体首と肩が、高瀬選手の存在っていうのは、はい、気になるっていうことなりますね邪魔ですよね邪魔 かなりプラスになってますね、はい、じゃあこっちにもつけてくれよっていう、はい、ちょ不平等じゃないかって、はい、ただ試合自体は本当に1対1別に介入とかないんで、まあ、気持ちの問題ですけど気持ちがちょっと上がるか上がらないか守られるか守られないかみたいな部分だけだと思うんですけど 考えに試合の後にもう年齢も年齢なんで逃げれないっておっしゃってましたね、はい、ちょっと今日のシングルの結果だと、はい、満場のいぶしこれもちょっと裏切っちゃったかなと感じそうですねまあ形的にはやっぱり裏切ってしまったなっていう部分があるんででもまだまだ諦めてないんで応援してほしいなと、はい、これからも、はい、まだその N ジャパンカップが まあ、1年すべててではないんで、はい、まだまだいっぱいあるんで、はい、あとたくさん野望があるので、はい、今年は新日本プロレスを、いい方に動かしますよ。次はアメリカを控えてるんですけど、はい、まあ、でちょっと切り替え 大変だと思うんすはいいや大丈夫です、はい、もうそういうレベルではないんで乗り越えたので大丈夫です